kumi something I want to teach us. Kuna kitu nataka tujifundishe. Luke 19. We, nimetoka nyumbani. Amen. nimekuwa mweusi. Eh. wamesikia neno. Amen. Sasa unasikia Kiswahili ya nyumbani. <laughs> Kabisa. Mm. Eh, 12. 19 verses 12. Yes. Inasema hivi. Mm-hmm. Basi akasema mtu mmoja kabila eh, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali mm -hmm. ili ajipatie ufalme na kurudi. Mm-hmm. Mstari mm -hmm. wa kumi na tatu. Yes. Akaita watu kumi katika watumwa wake mm -hmm. akawapa mafungu kumi ya fedha mm -hmm. akawaambia, mm -hmm. fanyeni biashara mhm. hata mm -hmm. nitakapokuja. Thank you. I believe we have Bibles. Tuko na Biblia hapa kanisani, Yes. Tutasoma hizo zenu. Before I, I want to read mine. na mbili inasema hivi. Nataka usikilize kwanza. Mm. Tutasoma. A ah, ah, ah, great man kiongozi, a leader. Kiongozi. And the Bible says, na Biblia inasema there was a time, kulifika nyakati he discovered, akaelewa there is a kingdom, kuna ufalme there is somewhere, uliofichwa mahali. The Bible says, na Biblia inasema he called, akaita ten, kumi of these servants. wafanye kazi Let us try to understand here. Tuelewe hili hapa. Number one. Kitu ya kwanza. It means that inamaanisha man huyu mtu had many servants. Alikuwa na wafanyikazi Selected. Akachagua ten of them. Watu kumi. Hallelujah. It means inamaanisha this servant, great man, huyu mtu hadi Alikuwa na wafanyikazi wengi, lakini akachagua watu kumi. I wish we could continue reading. Ningetamani tuendelee kusoma. Let us read. Na tusome. The Bible says this. Biblia inasema hivi. Verse number 14. Mm -hmm. But citizens No, even before Kabla tufike hapo. Look at this after calling the ten, the, the, the ten of them, baada ya kuwaita he selected akachagua out of the ten, kutoka kwa hao kumi he selected only three, akachagua watatu. Look at this, angalia Suppose Uh -huh. I call ten people here. Niita watu kumi hapa. And after calling ten people. Na nikiwaita kumi. From your big fraction. Kutoka na kumi. I select three of them. Nichague tatu. And I give them a mandate. Na mandate. This is what the man did. Hii ndivyo After choosing the ten. Baada ya kuchagua He took three of them. Akachagua. And he gave them charge. Na akawapea mamlaka. Matthew chapter 25. That's another version. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Ni hapo. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri akawaita watumwa wake akaweka kwao mali zake mhm. akampa mmoja talanda tano mhm. na mmoja talanda mbili mhm. na mmoja talanda moja kila mtu kwa kadri ya uweza wake. I wish the, the the same. Mm. same. Matthew, Mark and Luke Vitabu hizi zinaitwa gospels in the plates na zina share. Amen. Amen. So that, that, that itabari. Yeah, yeah, yeah. Now listen. Sikiza. The Bible says, Biblia inasema after calling the three, baada ya kuita watatu, he kept them talents. Akawapea talanta, akapatia kila mtu portion yake. Mm -hmm. Aka, na akawaambia hivi. Yako Biblia inasema do business, ingine inasema put this into work, ingine inasema occupy till I come. Till I come. Another version pale inasema see what you can do with this With this. With this. Mm. Let us understand this. Hmm? When I was reading the scriptures, because I know you have also read the scriptures, I got to understand that the master had no intention whatsoever with the money that he gave them, na ile pesa aliwapatia wajisaidie eh, wewe haleluya, akuwapatia achukue, aliwapatia wajisaidie. Na ndio maana Biblia inasema weka hizi pesa kwa kazi. See what you can do. See what you can do. Yani aliona asiwaache wakaende, yani awaachie kitu iwasaidie. mm -hmm. Tueleane wako ndani ya wale ya kuanzisha biashara zao. are we together? Yes. Aliwapatia pesa wajisaidie, wajisaidie kivyao, Aliwapatia mali wajisaidie. Ehe. Mm. Hallelujah. Amen. kuhubiri. Mm. katika ulimwengu tunaoishi kuna watu hawawezi wakasaidika. Huyu bwana aliona wafanyikazi ambao watateseka akienda na alipowaona watateseka akienda, akaona kwa sababu ni loyo na si loyo, kwa sababu ni wazuri na si wazuri, asiwaache mikono mitupu. Biblia inasema ya kwamba akapatia mmoja kumi, akapatia mwingine tano, na akapatia mwingine moja, na akawaambia endeni mkajisaidie. Amen. Haleluya. Amen. Unajua sijui kama unaunganisha. Sijui kama unaunganisha. Mm-hmm. No, when we, we read tukisoma haya maandiko tunaonanga ni kama hao watu walipatiwa pesa ili wakuje kurudisha. Hapana. Yeah, loan. Haikuwa loan ilikuwa msaada capital, ilikuwa capital ya kuanzisha biashara, eh. haikuwa loan. Nakwambia biashara gani? Haleluya! na it was you and the money mm. and the business wote makani bana wako eh, how we together. Amen, haleluya, amen. Ilikuwa wewe na hizo pesa, mm. bosi yako nje, ukiuza hana shughuli, yeye atakuja tu account. Mm. Ukiuza warusha uri yako Wata makaa ni mako. Wata mahindi sawa sawa. Ukiuza makaa sawa sawa. Pesa ifanye nini? Ikusaidie. Eh. Haleluya. Bora. Pesa ifanye nini? Ikusaidie. Bosi ana shida na pesa. Mm. Pesa ni yako ifanye nini? Bora wewe ange. Poti ni ya tatu. Luka. Luka. Eh. Kumi na nne. Inasema hivi. Hata ilikuwa pigwa jeki akapiga sile Wafanyikazi watatu wakapigwa jeki. Lakini watu wa mji wake, lakini watu wa mji wake The Bible says this, but the people of that city hated him so much. Mm. Yaani walimchukia Amen. na Waliishi naye kwa sababu hapo Hapo ana option. Hapo ana mtu mwingine. kuna watu wanakaa na wewe kwa sababu haujakufa. <laughs> <laughs> Unajua hiyo ni ukweli ile chungu. Yeah. Na ni kweli kama heri tuelezane ukweli, si ndio? Kweli. Amen. Kuna watu wanakaanga na wewe kwa sababu haujakufa. Huko tu. Na mimi wakipata njia wanaweza ndua wewe hivi hiyo, kwa sababu ndua wewe with you. <laughs> Wakikutenda uende. Eh? Wakukutendea mbali. Na sasa shida ni these people walikuwa wanachukia yule ambaye anawalisha. <laughs> Biblia inasema vizuri, soma vizuri, inasema the people of that city get in so much. Yani maina kimena tai nini wa mabaluo na umena bwana ulo mama unasema walikuwa na chuki kuu katika roho zao za kuchukia yule bwana ambaye anawalisha maina odho ye lakini hawakuwa na option kwa sababu hawana pesa. <laughs> Amen. In fact, si makosa Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana. Amen. Amen. Amen. hivi, the reason why he left them, he went to bring a kingdom home. Alienda kulete ufalme nyumbani. Oh. Na walikuwa wanajua. Amen. Ndio na andete ziara kaunti Kanoni na kwa sababu yeye ameendea ufalme akajua hawa watu sitaki niwapate wakiwa na njaa sana, wakiwa masikini kibaya sana mm. Ndio mwenyewe naili hamna kitu inawezauma John kama kupata akiku anakupatianga mbao kila siku mm. <laughs> na umpendi eh, ni kweli, hakuna kitu inaweza uma mzee ama kupata, hakuna kitu itamuma kama hiyo. Chai yangu itarudisha walimchukia mm. And the Bible says hao kumi aliyowaita akuwapatia wote kwa sababu aliangalia wale wako wapambani, <laughs> akachukua wawili. Yaani Biblia inasema ya kwamba akawapatia wangapi? Mmoja akaenda, unajua hiyo story. Mmoja akaenda akafanya biashara, akajisaidia, akajisaidia, akajisaidia, akajua wewe, kwa sababu sikupendi, hii ni yangu ninaongeza, kwa sababu sikupendi, sio lazima nikuletee zile nimepata zote. Ulinipatia tano zako, zingine tano ndio hizi, zile zingine sio zako, ni zangu. Akaja yule aliyepokea talanta tano akaleta talanta nyingine tano akisema, Bwana, uliniweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano nilizopata faida. Listen to me. The Bible does not say that this man was told to account for. Hakuna extra about the other five. Biblia isemi ya kwamba huyu mtu aliulizwa alete mahesabu aliyofanya. So when I was digging into the scriptures, nilipokuwa nikiingia ndani ya I saw a possibility nikaona uwezekano that this man had more than five. Ya kwamba yule alivyokuwa anamchukia kuna the lender or the owner of the money lakini mwenye pesa did not insist to get the extra Petro hakutamani kujua vile ilivyopatikana apate zingine. Mm. Haleluya. Another one. mm Mwingine alipewa ngapi? Alirudisha ngapi? Kwa sababu alitakiwa kurudisha ngapi? Yaani zile alipewa arudisha. Yeye alirudisha tu exactly. Mm. Zile zingine ni mali ya nani? Biblia inasema hivi na watatu wakaingia. Ndio. Nilitambua ya kuwa wewe umu akageukia yule jamaa, mtu tajiri akageukia yule jamaa akamwambia, yale umeongea ni ukweli, hayo hapo haujadanganya, hapo umeongea kile cha ukweli. evandu kete kila ila meunena nondo unasio tuteja. Kuna wakati unafika tunasema ya kwamba kile wanasema iko Eh. Biblia inasema hivi, Bwana akamjibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya eh. na mlegevu, mm. ulijua ya kuwa napuna nisipopanda eh. na nakusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoao riba, mm. nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Hebu sikiza 22 vile inasema, King James mstari wa 22 inasema, he said unto him out of thy own mouth I will judge thee. Thou wicked servant, thou knowest that I, I will. me, Reason ya huyu jamaa kulaaniwa sio sababu ya kitu kingine, ni yale maneno aliambia mkubwa, wewe ni mtu mgumu mm. wewe ni kangumu sana nikendoke na uoa au liwe liwa. Haleluya, ili kila mtu ajue, ili ujue ya kwamba tunajua kuna unadai minavikanga watu wanakuambia wanajua mm. wakasema tutakuambia ukumbe kama unajua mm. anazie sana akamwambia, number one, wewe ni mtu mgumu sana <laughs> Haleluya! Akaona ni kama hajafikia, akamwambia na wewe unavuna mahali haujatawanya na hivyo ndivyo tunakujua na tunakujua, hiyo ndio majina yako. You don't have any other name. Wakaamua kumwambia kila kitu na wakamwambia, hata wao wengine wanakujua. Eh, akasikiliza kakimutema, akasikiliza kakimukula ndani ndani, eh. akasikia kakimpeleka mahali kanampeleka, akajua wewe jiuze tu, akaendelea jamaa, akajiuza, akaongea kila kitu, akamaliza akamwambia, good today I will judge you eh. with your own words. Hakuna kitu hatari ndio. Mm. Kataa sasa. Na akahukumiwa. Amen. Biblia inasema sitaki tuendelee. Biblia inasema hivi. Akaangiza ichukuliwe ile pete aliyokuwa nayo. Cho. Kila amepewa. Hmm. Kile ana mtihani. Ni watu ambao wamesoma. Hmm. Mtu hajasoma hawezi ipa mtihani. Unavyo kweli nige. Kwa tu. Hmm. Sasa jamaa huyu jamaa alikuwa hajui kupewa kidogo na karibu kila kitu. Now I want to preach. Amen. Amen. Amen. I want to preach now. Listen. me. Jesus has been walking around. Yesu amekuwa akitembea. He has been speaking to people. Amekuwa akinena na watu. He has been motivating them. Amekuwa akijaribu kuwafikia. And teaching them about the kingdom of God. Na kuwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Some of them accepted. Wengine wakakubali. Others hated. Wengine wakakataa. And he knew that they accepted. Na akajua wamekubali. And he knew very many of them hated. Na akajua wengine wengi walikataa. Now he wanted to pass a message. Na akataka kufikisha ujumbe. He wanted to prepare the, the disciples. Akaanza kuandaa because he knew that he will be going. Maana alielewa anaenda. And now is giving them an example. Na anawapea mfano. He's telling them there was a certain man. Akiwaambia kuna mtu mmoja. Who knew that he was going somewhere. Alipojua anaenda mahali. Jesus was talking talking about himself. Yesu alikuwa anajiongelea mwenyewe. Jesus was talking about you. Yesu alikuwa anaongea kuhusu wewe. Jesus was talking about the church. Kanisa ndio hawafaidika. He said that. Akasema ya kwamba there was a certain man. Kuna mtu fulani. I want to change now. Nataka nibadilishe sasa. this is what Jesus is saying. Hili ndio Yesu alisema. I am that man. Mimi ndiye huyo mtu mtajiri. The Bible says. Maana Biblia inasema. After realizing. Baada ya kuelewa. I have disciples. Kama niko na wanafunzi that I will be away. Alijua ya kwamba nisome so of them. Kwa hivyo akawaita wengi wao. He so many of them. Akawapaka mafuta wengi sana. And he gave each one of them a message. Na akapea kila mmoja ujumbe. And now it was a time for him to leave. ilikuwa wakati wake the cross on Calvary. Na katika msalaba He cried with a loud voice. Akalia kwa sauti He said this word. Akisema haya maneno. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ewe Bwana, mbona umeniacha? My father, my father. Baba yangu, baba yangu. Why have you forsaken me? Umeniacha. Because he knew that I have finished my journey. Alijua ya kwamba nimemaliza. I am going somewhere. Na ninaenda mahali. Something was inside Jesus. Ndani ya Yesu. When he was leaving the church. Alipokuwa anaacha nacho kabisa. have left something. Alijua nimedeposit kitu. Let me remind you something. nikukumbushe Jesus called all the disciples. Aliita wanafunzi And I want you to understand this. Nataka uelewe Judas Iscariot was there. Judas Iscariot alikuwa. Petro was there. alikuwa. And he gave them power and authority. nguvu. Judas Iscariot had power and authority. Judas had power and authority. wote wakawa na Listen to me. Listen God power and authority. And I want to emphasize Judas Iscariot had the power and authority. The great prayer had the power and authority. walikuwa na nguvu na mamlaka. Yes. The betrayer had the power and authority. Msaliti alikuwa na nguvu na mamlaka. The denier had the power and authority. Aliyemkataa alikuwa na nguvu na mamlaka. I want to emphasize this mkataa alikuwa na nguvu na mkana alikuwa na nguvu na Yesu Iskariote alipewa nguvu na mamlaka. Yesu alipewa nguvu Wote walikuwa na nguvu. na Mamlaka. Hallelujah. Amen. Now the Bible says. Sasa Biblia inasema. He left akawaacha and he went na akaenda jesus left yesu akawaacha na and he went na akaenda juu and these are the words na hii ndio maneno that he spoke to us aliponena na Again. Occupy. Akatuambia this is what Jesus told us. Akatuambia this is what Jesus told us. Hivi ndivyo Yesu alituambia. Enda. Go ye. Enda. To all nations. Kwa dunia yote. Preach. the word of God. Neno la Go and preach the word. Neno. Go and preach the word. Neno. Go and baptize. Go and teach them to obey what I have commanded you. Everybody is given a talent to utilize and to in the ministry. Everybody. Everybody. Everybody. I say everybody. I say everybody. jina Mungu wameibaisha jirani, sio vema mwambie hata wewe, hata wewe umepatiwa, umepatiwa kila is given, amepewa talanta. Kama hatuelewani, wacha nichoke Kiswahili. Ninasema hivi, Yesu akaenda akatuachia akaacha karama, akaacha kazi, akaacha huduma, akatuachia sisi. Kwa hivyo ninasema hivi, kila mtu aliye kanisani, kila mtu aliyeokoka, kila mtu aliyekubali Yesu, kila mtu aliyeshiriki, kila mtu aliyekubali na kuamini, amepatiwa kitu, amepatiwa kitu in the house of God. Hakuna mtu useless that your neighbor. Mwambie, ninataka ujue ya kwamba ndani yako Bwana aliweka. Mwambie ndani yako kuna kitu Bwana ameweka walisema wewe ni useless. Ndani yako kuna kitu Bwana ameweka, hata kama walikuambia utaenda mbali, niambie ndani yangu kuna kitu Mungu ameweka. Alisema nimeweka, nimewaachia nguvu na mamlaka. Hakuita na hakuita maremarenti, hakuita mapasta, hakuita hata bishopu, aliita watu wote walioamini. Biblia inasema ya kwamba na watakao amini na watakao amini hawe mtoto awe mzee, awe kijana, awe msichana, awe mama, awe mzee, awe amekosa, awe akonaso, awe tajiri, awe ana. Yesu akasema ya kwamba nimewapa nguvu na mamlaka na nimewaachia ili nimjue, ya kwamba kazi yenu ni kwenda, ya kwamba machia mlio nayo ni ya kwenda. Hakuna wakati wa kukaa. Keukia mwenzako umwambie majira ya kukaa imeisha, wakati wa kukaa umeisha, wakati wa kukaa umeisha umeisha, wakati wa kukaa chini umeisha, wakati wa kukaa chini umeisha. La musique Yesu akasema nimeenda, I thank God kwa sababu hajarudi sasa. Ninashukuru Mungu kwa sababu Yesu bado hajarudi. Eh. Kwa sababu angerudi angekupata ile ile peni yako tu umefungia Samuel. Yes. Mm, the nashukuru Mungu kwa sababu Yesu Kristo bado hajarudi. Yesu bado hajarudi kwa sababu ya kanisa. Imagine Yesu amekupa chance utumie kile ambacho amekupa na bado umekaa. Mm. I am, I am a word that is full of Peter na iko na neno ndani yangu na iko na machozi na kilio. Ninapoangalia kanisa limeamua kukaa chini. Mm-hmm. Nakataa wewe umecheza mpaka na umechoka ukakaa ukichii hapo kwa kucheza mm. Yaani umekuja kukaa tu, hakuna kitu uchosha. Na mkiuliza bishop atawaambia hakuna kitu uchosha takuwa na watoto ambayo hakuna mmoja anayezalisha mwingine. Hiyo mekalimanzi Wewe utapatikana kama vile wamepatikana. Mmoja kuna kitu wamefanya, mwingine ameweka tu kisha akatoa siri, alafu ukipatikana unaanza kutuuza, unaropoka. Unajua ubaya ni kudanganyana, wanaanza ungamgwe neema. Wewe unamkanga kabisa background ndio wapi wewe? Ndio kama za kumuuliza yako umeficha wapi? Thank you, Dioma go ahead of him in every town and place where he himself was about to go he said to be faithful na ukuwe mwaminifu na kitu ambacho kinazamisha safari ya kwenda mbinguni ni kuwa na wapendo ambao ah, sio waaminifu mm -hmm and faithful servants. Watumishi. Hakuna kitu ina, safari ya kwenda mbinguni kama kuwa Anasas na Etuasas ambao hawataki kwenda mbinguni kama Yosefu. Yosefu alimwambia mimi ni wewe. Eh, eh. Surprise. <laughs> Ah, ah. Eh, wakamwambia wewe wende mbinguni bana zele kwendete mundu ndiye kuone mami uwe yesu kama uendi tujipange kwa sababu shida ambayo tuko nayo ni watu ambao wanasema twende na nini you are given where is it ulipewa iko wapi ulipewa wengine nasikia hata kuna wengine hawajafika hiyo level ya kupewa. Yeah. Na <laughs> Biblia inasema katika Yohana 21 mstari mstari wake wa saba basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Ametokea. Na hajajua. Hii inasema hivi. Wakasemezana, wakasema I am going fishing. Tunaenda kutafuta samaki. Na wale wengine wakasema ah, even me. I'm going fishing. Hii kazi wah. Mwingine akasema I'm also going fishing. Hata mimi naenda kufika. Eh, hata rudi kukua hata yeye. Wote wakakutana huko. Waende wakakutana. Baba yati yako. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawatokea. Eh, usiku mzima hawakushika kitu. Meaning he left as a leader. Alitoka kama kiongozi. And he came back as a ruler. Akarudi kama mfalme. Hallelujah. Hallelujah. Jamaa alitoka kama kiongozi. Mm na wakati alirudi na ufalme, angerudi kama kiongozi mm. alirudi kama mfalme. Amen. Kwa hivyo ile maneno ambayo anasema aliwakomand Ali, he commanded them to come. Aliwaamrisha wote waje. And that is what Jesus will do. Yesu atakuja vile alienda. Yesu atakuja kuanza kukuambia badilika, sijui nini, badilika, sijui nini, hiyo mm. wakati ni sasa ikikupita imekupita. ili apenia Pita akaambia Pita akajipata ako uchi. Wamwambia kwa kwa kwenye ubara. Saa hii ukisikia kamevurugwa, kame, kamepulizwa, utapatikana wapi? Kipengele kilio. Unajua kuna kitu lazima uweke kando ndio kweli Usipoweka kando hautaenda. Mm. Yes. yes. Kuelezane ukweli wapendwa. Mm. Haleluya. Talanta umepewa ni ukweli. Unaweza kuwa nayo, lakini kuna vitu visa ukapikia ile kwa kwema mm. yani hapa upata nani hapana hii ni makosa na yeye eh, mchawi listen to me eh? mm. ile miaka ambayo umekaa mtu akiniambia wewe ni kujifanya nitakataa maana tunaona kujifanya roho tatete eh <laughs> mimi nitakataa. Mama Sila Mungu aniambia hujaokoka, nitamwambia fikisha hapo. Huyu mama amenong'ana. Ingekuwa hajaokoka angeanguka mwezi wa kwanza. Lakini ndio kwa wale sio Mungu na mwenye ndio. Maanisha amefanya nini? Ameng'ang'ana. Lakini runo hivi hauiona simu. Uiona simu. Utapatikana umeshika nini? Do you know we will go to heaven? Tutaenda mbinguni. Unajua kama inasema kwamba kofia zingine zitakuwa za dhahabu. Nisaidie. Hmm. Kanisa la Yesu tusaidiwe na Roho Mtakatifu. Atusaidie tusimame. Amen. Ah, ah, bila Yesu, bila yeye hatutatoboa. Hii safari kuna vile. Kuna vile inakaa. Inahitaji Mungu mwenyewe. Amen. Haleluya. Amen. Inahitaji Mungu mwenyewe. Mm. Ili tutoboe. Amen. Let me ask you a question. Acha nikuulize swali.